um, how much for everything? Uh, I got a room already. I can go through your room.

la coste?

¡Gol de la América! ¡Gol de la América! Mire, mala, te veo la deja ahí. Ah, ah. En el medio de la persona que me extrae y a ti me traído, gordito. Vamos a hacer un té con el pueblo. La sentí, la sentí.

much for everything. Ah, El Rimi tú, me allá por dos pesos.